အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Premier League ပွဲစဉ်တွေရှိရိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဂူရလက်ခံမနက်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြာလာပင်းနေ့မနက်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ်။ကြာလာပင်းနေ့မနက်2နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Southampton အသင်းနဲ့ Nottingham Forest အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်နောက်ထပ်ကြာသပတေးနေ့မနက်2:15မှာပဲရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တပွဲကတော့လိအသင်းနဲ့ဝက်ဆန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့မနက်2နာရီဝဲမှာပဲတပြိုင်နက်ရှင်းပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကတော့ Aston Villa အသင်းနဲ့ Wolves Crystal Palace နဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါရှင်။ Aston Villa အသင်းနဲ့ Wolves အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့အင်ဝင် Villa ဘက်မှရှင်းပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Aston Villa အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာ Tottenham Hotspur အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ Wolves အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရှင်။ Wolf အသင်းကတော့ဒီရာသီမှာရက်လက်ပိုင်းနေဆိုးဝါးနေပြီးလက်ရှိပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးစရာမှာလည်းအဆင့်19တက်စစ်ဆောင်တွေကိုရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။တိုနှစ်တရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိရာသီမှာဆိုရင် Aston Villa အသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာဆိုရင်တော့ Wolf အသင်းက Aston Villa အသင်းကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ Wolf အသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာဆိုရင်လည်း Wolf အသင်းကပဲ Aston Villa အသင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရှင်။ ခြေစမ်းပိုင်းမတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Aston Villa အသင်းနဲ့ Wolves အသင်းတို့တွေ့ဆုံနေတဲ့ပွဲစဉ်လေးမှာဘယ်အသင်းကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ကြာတာပေလေးမနက်မှာရေခုံဆက်ရုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့ကြာတာပရင်းနေ့မနက်2နာရီခွဲမှာပဲရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Crystal Palace အသင်းနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကတော့လန်ဒန်ထားပြီးပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီး Crystal Palace အသင်းရဲ့အင်ဝင်ဆဲလက်ပတ်မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည့်ဒီ Vieira ရဲ့ Crystal Palace အသင်းကတော့ နောက်ဆုံးချင်းမြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာဘုံမောက်အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအမှတ်ပေးဇယားရဲ့အဆင့်17နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။တော်တန်ဟော့စပါအသင်းကတော့နောက်ဆုံးချင်းမြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာ Aston Villa အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ်ထားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအမှတ်ပေးဇယားရဲ့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မိပြရီကွန်တီရဲ့တော်တန်ဟော့စပါအသင်းကတော့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်2ပွဲမှာလည်းနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်သင်းရဲ့နောက်ဆုံးတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိရာသီမှာဆိုရင် Crystal Palace အသင်းရဲ့အင်္ဂွမှာ Crystal Palace အသင်းက Tottenham Hotspur အသင်းကို3ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနေရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့အင်္ဂွမှာဆိုရင် Tottenham Hotspur အသင်းက Crystal Palace အသင်းကို3ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနေရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေအရတော့ Tottenham Hotspur အသင်းက Crystal Palace အသင်းပေါ်ကိုအသာစီးရရှိထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါလန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ Crystal Palace အသင်းနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးထားတဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းကပဲအနိုင်ရရှိသွားမလား Crystal Palace အသင်းကပဲအင်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတာကတော့ကြာပနေ့မနက်မှာစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Aston Villa အသင်းနဲ့ Wolves အသင်းရဲ့ပွဲစဉ် Crystal Palace အသင်းနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ ဂိုးရလက်လေးတွေကိုခံမှန်းဖြည့်ဆိုပြီးဖုံးလက်ဆောင်ရယူဖို့အတွက် comment box မှာဖြည့်ဆိုပေးသွားလို့ရပါရှင်။နှစ်ပွဲစလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြည့်ဆိုနိုင်တဲ့ပရိသတ်ဦးတွေကိုပဲဖုံးမေတထောင်ချက်ဖြည့်သွင်းပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။အတက်လောက်ထားတဲ့ comment တွေနဲ့တပွဲတည်းဖြည့်ဆိုထားတဲ့ comment တွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ comment လေးတွေကိုလည်း win post အောက်မှာလည်းခံမှန်းပေးကြပါအောင်နော်။စနေနေ့မှာရှင်မြိုင်ကစားမဲ့ FA Cup ပွဲစဉ်တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင်။